Hi everyone. Siz English Club kanaldasiz. Bugun yangi hikoyani tarjima qilishni boshlaymiz. Avvalgi hikoyaga nisbatan hmm, bu safar ozgina osonroq hikoya topishga hmm, harakat qildim. Umid qilamanki, bu hikoya sizlarga yoqadi. Xo'p, agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta kanalga qo'shilish tugmasini bosing va yangi videolarini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'p, qani bo'lmasam bugungi hikoyani boshlaymiz. Demak, hikoyamizning nomi e, Maisie and the Dolphin. Ya'ni e, Maisie ismli qiz va delfin. Xo'p, men hikoyani birinchi e, odatdagidek bugun uchun bugungi video darsligi uchun ajratib qo'ygan qismini tarjima qilmasdan o'qib chiqaman va siz diqqat bilan so'zlarni talaffuziga e'tibor bergan holatda tinglang va keyin birgalikda e, har bitta gapni alohida alohida tarjima qilib ketamiz va har bitta e, qiyin so'zlar chiqsa e, tushunarsiz joylar bo'lsa sizlar uchun oson qilib tushuntirib berishga harakat qilaman qani bo'lmasam boshladik Maisie King lives in the Bahamas. She's 13 years old and likes pop music, reading and swimming. Her mother and father are doctors. They work at the Freeport Animal Hospital. The hospital is next to their home, a blue house by the sea. It is very old, but it is beautiful, and Maisie loves it. Her grandfather loves it too. He lives with the family. On Saturdays, Maisie and her grandfather often go out in his boat, the warm wind. Maisie likes to swim underwater and look at all the beautiful fish. One day, she sees something It is a piece of wood. There are some letters on it. M and A. What can that be? Maisie thinks. I know. I can ask granddad. Xo'p. Bu safar ozgina qisqaroq qilamiz odatdagi video darsliklardan. Mana shu joygacha, demak, ikkita page, ikkita sahifa o'qidim. Xo'p, siz qanchalik tushundingiz? Mana shu o'qigan ikkita sahifamdan e, necha foiz tushuna oldingiz? Taxminiy 20 e, foiz, 10 foiz yoki 50, 90 foiz. E, demak, shuni albatta kommentda yozib qoldiring, chunki bu keyingi chiqaradigan hikoyalarimga ta'sir qiladi. Sizlarning fikringiz muhim. Xo'p, endi birgalikda tarjima qilib ketamiz. Maisie King lives in the Bahamas. Maisie King, hmm, Maisie ismli Maisie King, demak mana shu Maisie King, Maisie qizi ismi e, King familiyasi lives yashaydi in the bahamas in the bahamas e, bagama orollarida hmm, ya'ni e, xullas Maisie King bagama orollarida yashaydi in mana shu joylar bilan ishlatiladi misol uchun i live in tashkent aytishingiz mumkin men toshkentda yashayman i live in tashkent yoki I live in London men Londonda yashayman demak joylar o'sha katta joylar bilan in ishlatiladi live in biror joyda yashamoq she is 13 years old u she uh, 13 yosh manimcha bu tarjimasi oson and va likes pop music reading and swimming likes yoqtiradi pop music pop musiqasini reading o'qish and swimming suzish demak u pop musiqasi o'qish va suzishni yoqtiradi her mother and father are doctors ho uning mother onasi and father otasi are doctors shifokorlar they walk the Freeport Animal Hospital. They work, ular ishlashadi at the Freeport Animal Hospital. Demak, Freeport Animal Hospital e, da, demak, hospital shifoxonada, demak, mana shu e, Freeport Animal nomli shifoxonada e, ular ishlashadi deyapti. Odatda mana bu at bu ham joy joy bilan ishlatiladi at the hospital. at the hospital keladi work at the hospital shifoxonada ishlamoq bu ham joyga nisbatan da ma'nosida keladi biror joyda at ho'p agar mana free portni tarjimasiga qiziqayotgan bo'lsangiz free port degani o'zi port yoki port amerikancha aksentda port bu mm, port degani port uh, dengizda kemalar to'xtab yuk yuk tushiradigan yuk yuk yuklaydigan joy endi free deb mana bu free bo'sh yoki bepul ma'nosida keladi free free port degani ya'ni ochiq barcha kemalar uchun ochiq port bo'ladi free port ikkita so'zni qo'shilgani animal buni tarjimasini bilasiz animal ho'p davom etamiz the hospital is next to the home the hospital shifoxona the hospital, uh, is next to their home. Uh, next to degani mm, yonida degani next to mana shundoq birgalikda ishlatiladi next to yonida degan ma'noni beradi ya'ni qayerda deyapti yonida the home ularni uyini yonida the home ularni uyini yonida a blue house by the sea a blue house by the sea uh, ko'k uy by mana by degani yaqinida yonida degani bay the mm, sea mm, yoki qirg'og'ida deyishingiz mumkin o'sha dengizga yaqin joyda dengiz yaqinidagi ko'k uyda by next to ma'nosi o'xshash it is very old u uh, judayam eski ya'ni uy judayam eski ekan very old very judayam old eski degani but ammo it is beautiful. Ammo u beautiful, chiroyli, u chiroyli. And va Maisie loves it. Maisie loves it. Mm, Maisie uh, yaxshi ko'radi, ya'ni uyni yaxshi ko'radi. Maisie loves it. Uni uni yaxshi ko'radi. Ya'ni uyni nazarda tutyapti. Her grandfather loves it too. Her grandfather uni bobosi, her grandfather, uni bobosi loves it, yaxshi ko'radi, to ham. Demak, ma'nosi uni bobosi ham yaxshi ko'radi. Agar gapni e, gapni oxiriga mana shu to so'zini qo'ysangiz, ham ma'nosini beradi. Misol uchun aytishingiz mumkin I like music too. Men ham musiqani yaxshi ko'raman yoki uh, I go there too men ham u yerga boraman va hokazo he lives with the family he lives with the family u yashaydi with bilan the family oilasi ya'ni u bobosi u deganda he deb mana bu grandfather bobosini nazarda tutyapti yashaydi oilasi bilan live with degani bilan yashamoq live with bilan yashamoq live with. On Saturdays, on Saturdays, shanba kunlari, mana on bu ham da degan ma'noda keladi. Hafta kunlari bilan ishlatiladi. Mm, faqat hafta kunlari bilan emas, boshqa holatda ham holatlarda ham keladi, lekin bu joyda kelganda xullas hafta kunlari bilan on ishlatasiz. Misol uchun dushanbada on Monday yoki seshanbada on Tuesday yoki jumada on Friday va hokazo ishlatishingiz mumkin. On Saturdays shanba kunlari Maisie and her grandfather Maisie va and va uning bobosi her grandfather often tez tez go out chiqadi tashqariga chiqmoq go out degani tashqariga chiqmoq bu endi go out tashqariga aylanish uchun chiqish bo'lishi mumkin go out uh, yoki uh, go out uchrashuvga chiqish ma'nosida kelishi mumkin uh, bu endi kontekstga bog'liq go out in his boat in his boat uni qayig'ida ya'ni bobosini qayig'ida ekan in his boat bobosini qayig'ida ular tashqariga chiqishadi go out endi bu yerda boat qayiq bo'lsa boat qayiqda tashqariga chiqadigan bo'lsa demak bundan ma'nos bundan ma'no olishimiz mumkinki ular dengizda o'sha qayiqda e, birgalikda qanaqadir suzishga aylanishga chiqar ekan his boat in ichida degani in boat in his boat e, demak o'sha qayiqda birgalikda tez tez mm, chiqar ekan the warm wind warm iliq degani demak iliq shamol wind shamol kemani nomi ekan bu the warm wind iliq shamol Maisie likes to swim underwater. Maisie likes yoqtiradi to swim suzishni underwater underwater suv ostida. Ya'ni Maisie suv ostida suzishni yoqtiradi. And look at all the beautiful fish. Mm, va look at look at biror narsaga qaramoq look at biror narsaga qaramoq misol, misol uchun aytishingiz mumkin look at me look at me menga qara look at me menga qara uh, look at all the beautiful fish barcha the, uh, all hammasi barchasi degani barcha uh, the beautiful fish chiroyli baliqlarga hmm. demak meyzi suv ostida suzishni swim to swim underwater, suvosti suzishni va uh, look at all the beautiful fish, barcha chiroyli baliqlarni kuzatishni, tomosha qilishni yoki o'sha baliqlarga qarashni yoqtiradi. Likes. One day bir kuni one day she sees something. She sees something. U uh, bir narsa ko'radi. bir narsa ko'rib qoldi yoki she sees something bir narsa ko'rib qoldi ko'rdi it is a piece of wood it is a piece of wood u hmm, yog'och bo'lagi yog'och bo'lagi u demak yog'och bo'lagini ko'rib qoldi piece degani bo'lak degani bo'lak parcha a piece of a piece of mana shu holatda birgalikda ishlatiladi a piece of something biror narsa bo'lagi a piece of deb qaysidir e, demak so'zlar oldiga qo'yishingiz mumkin biror nimani bo'lagini nazarda tutganingizda a piece of wood wood yog'och degani yog'och bo'lagi demak e, bir kuni one day she sees something bir narsa ko'rib qoldi u nima edi e, yog'och bo'lagi it is a piece of wood there are some letters on it there are some letters on it there are bor there are bor degani some bir qancha bir nechta letters letters degani letters harflar letter harf degani letters on it unda on degani mana mana bu joyda biz on saturdays deb hafta kunlar bilan o'sha shanbada shanba kunlarda degan bo'lsak endi bu yerda on ikkinchi ma'noda kelyapti mm, ya'ni biror nimani ustida ma'nosida kelyapti ustida on it ustida ya'ni on it degani on it deganda mana bu joyda woodni nazarda tutyapti ya'ni u ko'rgan yog'ochini ustida on it on wood yog'ochini ustida letters bor edi harflar bor edi hop harflar m n a demak mana shu uchta harf bor ekan what can that be Maisie thinks. I know. I can ask granddad. Mana endi mana shu oxirgi qatorni, mana shu oxirgi e, o'qigan joyimni what can that be? Maisie thinks. I know I can ask granddad. Mana shu joyni sizlarga tarjima qilishga qoldiraman. Kommentda albatta o'z tarjimangizni yozib qoldiring e, va men to'g'ri tarjima qilganlarga albatta like tugmasini bosaman. Э, va keyingi video darsida bu keyingi qismida mana shu hikoyani davomida albatta buni tarjimasini ham e, aytib o'taman agar video darslik sizlarga yoqqan bo'lsa layk bosing agar yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli kanalga qo'shilishni ham unutmang keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr